Okay. kalera gara, e, jende askurbidura txiki, txiki asko, familia asko, eta bueno, musikarekin eta e, aldarrikatu dugu pizka bat e, e, proiektu honek duen garrantzia ez dauzoan. Eta bueno, oso pozik geratu gara, e, e, geratu den egunarekin eta hurbildu den jendarekin, eta lanean jarretuko dugu pues, e, proiektu honek e, aurrera egin dezan. Thank you.